Hello there Dans cette vidéo, j'aimerais te donner vraiment quelques clés pour enfin que tu trouves à être régulier dans ton apprentissage de l'anglais. Hey there, it's Derek, j'espère que tu vas bien, I hope you're doing okay. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait comment être une bonne fois pour tout, régulier dans ton apprentissage de l'anglais et ne plus faire des dents et surtout en fait, au bout du compte, régresser, ne plus progresser en anglais quelques petites clés qui arrivent. Mais avant, tu vas pouvoir t'abonner. Tu cliques euh, sur le lien juste là. Euh, pour t'abonner, tu peux mettre un petit pouce, tu peux partager à la fin de la vidéo, mettre des commentaires, comme ça plus de monde vont voir les vidéos et nous rejoindre. Et surtout, tu vas pouvoir euh, repartir avec ton guide complet gratuit qui est un peu plus bas pour enfin apprendre l'anglais. Tu cliques, tu mets ton email et je t'envoie tout ça gratuitement dans ta boîte mail. Et tu vas pouvoir progresser dès ce soir avec des conseils de valeur de moi natif et professionnel. So I'm Derek and I'm your online English teacher and I'm Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, en fait, comment être régulier Comment être régulier en anglais aujourd'hui Et ça se résume en deux mots. Le premier c'est engagement. Le deuxième c'est procrastination. L'engagement, en fait, c'est quoi ton engagement aujourd'hui avec l'anglais Qu'est-ce qui fait que tu es engagé Ou est-ce que tu as pris un engagement pour apprendre l'anglais. Et ça, souvent, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal ont des problèmes. Ils se disent « ouais, moi j'apprends l'anglais de mon côté » et en fait, ils sont pas réellement motivés, il n'y a pas de résultat et les gens ne voient pas les fruits et les résultats dans leur vie. Et eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire Et eh bien je te donne un conseil, tu sais c'est quoi C'est tu t'engages devant quelqu'un, face à face, tu lui dis peut-être un membre de famille d'ailleurs, ou un ami proche, là ça y est, je me mets à apprendre l'anglais, et tu, montres que tu es sérieux. Et ben tu sais quoi, cette personne, dans un mois, deux semaines, trois semaines, trois mois, elle va te dire, alors es où dans l'apprentissage de l'anglais Et là, où ah ouais c'est vrai, je m'étais engagé. Ce sera un bon rappel pour toi, un très bon rappel pour justement ne pas... Euh, alors si tu as de la parole, hein, il y en a qui ont de la parole, qui disent ça et qui font pas, moi je pense vraiment qu'il faut avoir une parole, que ton oui soit oui, que ton non soit non, si tu dis oui j'apprends l'anglais, fonce. Et quand tu t'engages devant quelqu'un, en fait, tu t'es un peu presque vendu et il faut que tu le fasses. Une petite histoire que j'aime bien raconter, en tout cas pour mes coachés, c'est euh, quand les soldats romains arrivaient dans un nouveau territoire qu'ils voulaient conquérir, quand ils arrivaient par voie, euh, par la mer, ils arrivaient en bateau, et bien qu'est-ce qu'ils faisaient Ils cramaient leur bateau, et qu'est-ce que ça voulait dire Et pas de marche retour. On ne fait pas marche arrière. Maintenant, on avance. Et est-ce que toi, tu as encore des bateaux là qui te retiennent De dire, oh, pire des cas, je ferai ça, je ferai marche arrière. Ou est-ce que tu as tout cramé Tu dis, de toute façon, j'avance vers l'anglais, je m'engage. Et forcément, quand tu t'engages, es régulier. Regularity. OK Le deuxième, c'est la procrastination. Bon, tu me comprends. <laughs> Ce mot-là, on, a tous tendance à faire ça. On est tous fatigués. On a tous, je sais pas si as des enfants, un employé du temps surchargé. Euh, oui, franchement, ça je comprends bien. C'est compliqué, ça arrive. Euh, j'ai deux petits enfants, deux, enfants en bas âge. Euh, Cependant, il y a quand même des études claires qui montrent que le français moyen passe 2h30 devant la télé chaque jour. 2h30 devant la télé chaque jour. 2h30. 2 and a half hours. C'est immense. Si tu mettais, allez, 2h30, mais on va prendre la moitié. Hein. On pourrait mettre 1h15 euh, chaque jour dans ton anglais. En un mois, tu serais bilingue. 1h15 chaque jour dans ton anglais. En un mois, tu serais bilingue. Euh, si je te suivais 1 heure par jour, en deux semaines, tu parlais couramment. Donc vraiment, la procrastination, c'est souvent dû à une non-action de notre part, un non-engagement, et on n'est pas régulier, on croit que 5 minutes par jour, ça va faire l'affaire. Et d'ailleurs, il y a un livre qui raconte trois maladies. Trois maladies sur, euh, que toute personne a. Un, c'est la détaillite. Deux, c'est l'excusite. Trois, c'est la remise à plus tard. La détaillite, c'est-à-dire qu'on accorde trop d'importance à un petit détail qui nous bloque dans l'atteinte d'un objectif. Par exemple, ouais, mais j'ai pas, pas un bon accent, ouais, mais j'étais nul à l'école, ouais, mais un détail. Un détail qui fait qu'on est bloqué. Euh, le deuxième maladie, c'est l'excusite. On trouve toujours des excuses. Ouais, j'ai pas le temps, euh, euh, je, je, vais pas y arriver, personne ne me suit. des excuses en fait. Et la troisième maladie, c'est la remise à plus tard. Je ferai ça quand j'aurai le temps, je ferai ça quand En fait, ces trois maladies-là, elles nous guettent tous et elles sont là pour mettre des bâtons dans les roues quand on veut atteindre un objectif. Et moi, ce que je te propose, c'est de terminer là maintenant. Je tape le point sur la table pour vraiment que tu puisses réaliser que c'est possible d'apprendre l'anglais, d'être régulier, de t'engager et de dire non à la procrastination parce que je m'engage avec toi pour que tu apprennes l'anglais. Alors, la balle est dans ton camp. Là, pour me laisser un petit commentaire et je te répondrai. Et si, si tu veux, je te suis au jour le jour pendant plusieurs semaines pour que tu puisses réussir à parler anglais. La balle est dans ton camp et ces vidéos-là sont là pour t'aider et j'espère vraiment qu'on va pouvoir cheminer ensemble. Est-ce que ça t'a plu Est-ce que tu es d'accord ou pas Tu laisses un petit commentaire and I will talk to you later on. Bye bye.